ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputo ing lara luput bilaikan jin setan setan purun paneluhan dan ono mati wang penggawe Allah gunane wong lupa geniatemahan tirta maling atuh tan ono ngarah imami nutuk pan sirno saking loro pan samyo bali sake ngomopan pan sami mirudo welas asih pandulune aja luput kapo tibane wesi saking wisatawa sangar